Hello wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu, na video yangu ya leo nitaenda kuonesha jinsi ya kupata huu mwonekano. But before that, heri ya mwaka mpya kwenu nyote my subscriber. Asanteni sana kwa kuendelea kunisupport. Huu ni mwaka mwingine, naomba huu mwaka ukawa mafanikio kwenu So without further ado, let's get to the video. Video yetu ya leo itakuwa video tofauti kidogo. Nitaenda kuonyesha jinsi ambavyo wanafanya full face makeup pamoja na jinsi ambavyo ninatengeneza nywele zangu. Kwa hiyo kwanza kabisa natumia haya mafuta ya Cantu Living Conditioner ambao huwa napaka kwenye nywele ili kulainisha nywele. Nywele zangu ni kipilipili sana kwa hiyo nitayapaka alafu nitaanza kujisuka mistari. By the way, kama unataka kujifunza jinsi ya kusuka mistari, kama we hujui kabisa, nitakuwekea link hapo juu, please nenda kaangalie hiyo video kama unataka kujifunza jinsi ya kujisuka mistari wewe mwenyewe. Kwa sasa hivi kitu nachofanya, ninafanya maandalizi kwa sababu ya nywele ambayo nitaenda kuweka kichwani, yani wigi. hiyo sasa hivi kitu ambacho nitaenda kufanya sasa hivi, nikishamaliza kujisuka mistari, nitaenda kuvaa wigi langu, na hii ni njia ambayo huwa naitumia sana sana kipindi hichi cha baridi. Alafu nitavaa hii wig cap ambayo inaendana na rangi yangu ya ngozi. Hapo sasa hivi naikata tu huku hivi kwenye masikio ili kufanya iwe rahisi wakati wa nikiwa na nafanyia kazi kichwani. Natumia hiyo spray kama mnavyoiona hapo. Hiyo spray ni ya kushikilizia wigi pamoja na hiyo kofia. Kama mnavyoona hiyo spray nime, nimeipulizia mbali kabisa na nywele zangu zinapoanzia. Hii ni kusaidia nywele zako zisiweze kukatika kwa sababu hii spray ndo itakayo act kama vile ndo gundi. alafu nitaikata hiyo sehemu ambayo sihitaji. nitatumia poda inayoendana na ngozi yangu. Alafu sasa hivi nitafuta kama kuna chochote ambacho kiko kwenye ngozi. Kama kuna ile spray imedondokea kwenye ngozi kidogo, nitaifuta. Alafu sasa hivi ni muda wa kuvaa wigi langu. Kama nilivyowaambia hii itasaidia wigi kukaa muda mrefu kwenye kichwa chako. Alafu nitakausha kwa kutumia dryer la mkono. nikishamaliza kuweka wigi, sasa hivi ni muda wa kuanza kupaka makeup. So nitachora nyusi zangu tu kama kawaida. Tumia concealer, Uchonga, Nyusi, nikishamaliza kusawazisha kila kitu, sasa hivi ni muda wa kwenda kupaka eyeshadow. Kwa hiyo eyeshadow huwa naanza kwa kupaka kwanza concealer ambayo hii inasaidia sana eyeshadow yako ikae muda mrefu. Nikishamaliza kupaka eyeshadow sasa hivi nitaenda kupaka mascara. Nikishamaliza kupaka mascara, sasa hivi ni muda wa kuweka kope. Sasa hivi nitajipulizia primer. hivi nitaanza kwa kupaka concealer kabla ya kupaka foundation. Kimaliza hapo nitachukua beauty blender, alafu nitaanza ku fix concealer ikae vizuri. sasa hivi nitapaka foundation. Foundation nayotumia ni Too Faced Born This Way, alafu natumia brush kupaka foundation yangu vizuri usoni. Nikishaona foundation yangu imekaa vizuri usoni, sasa hivi ninapaka concealer. Concealer ninayotumia ni pia ni ya Too Faced matte, na napenda pia kuchanganya concealer mbili, kwa hiyo nitachanganya pia na concealer ya LA Pro Concealer. Nikishamaliza kupaka hiyo concealer vizuri na kuisawazisha, sasa hivi nitaenda kupaka contour. Nitaenda kuchonga pua, nitaenda kuchonga mashavu ili nionekane mwembamba kidogo <laughs> by the way kwenye uso. Kwa hiyo yeah, sasa hivi ninachonga pua kabisa hapo nitachonga mashavu ili nionekane mwembamba, alafu hizi cheekbones zitokee. Sasa hivi nitaenda kupaka hii setting powder na powder ninayotumia ni Sacha Buttercup na hii ndo itakaofanya mwonekano mzima ubadilike, yaani uonekane mzuri. Na ili setting powder yako ionekane vizuri, hakikisha unaipaka vizuri, usiipake kila mahali, ipake kwenye zile sehemu ambazo unatakiwa kupaka. Ukishapaka setting powder yako hakikisha unaiacha inakaa kama dakika tano hivi. Sasa hivi nitaenda kupaka blush. Alafu sasa hivi nitaenda kupaka highlighter. Nitapaka highlighter kwenye zile sehemu muhimu kama mnavyoona hapo. By the way, kama umenifuatilia mpaka hapa au kama una watch hii video mpaka hapa, please nakuomba ulike hii video, usahau kucomment. Kama huja subscribe kwenye hii channel, subscribe. Sasa hivi nitaenda kupulizia setting spray. Setting spray ni very important, yani katika kitu ambacho kinaweza kikakusaidia makeup yako ikakaa vizuri na ikakaa muda mrefu ni setting spray. Sasa hivi nitapaka lipstick. Rangi ninayotumia ni rangi nyekundu leo. final touches ni muhimu my friends. Kwa hiyo hakikisha unavaa viereni eh, tunavaa viereni tupendeze, okay <laughs> Asanteni sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Kama umeenjoy hii video, usisahau kunipa like, usahau pia kuniachia comment yako hapo chini. Kama huja subscribe kwenye hii channel, please subscribe na pia share hii video na marafiki zako, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye.